ноҳияи қабадиён симичкаса мана шу менда ина бародар азиз симичкаш ҳамин будааст тешкитошка уйдичка уже уйдичкам ишлаб чиқаряпсизлар уйдичкам ишлаб чиқаряпмиз дурта дарда се трезада ҳам хеле весатиёша дабарашон хуш када падарка када медодаяд хоб яка не чӣ квадрат киттака бир 26 27 квадрат киткан 06 квадрат мына бародар азиз issiqqina o'zi tandirdan chiqdi tandirdan chiqdi issiqqina mina birodar aziz hozir ham gipki kamina yaxshi shushda nishon beryapmanda mina birodar aziz bular shu loya qatib ketsa tomosha qiling жесткий бу паласи ёдидон шотка а мина бародар азиз тамоша қилинг Тоҷикистон тош нештатганмиз ёқ, чтобы сифат юқотмаслиги учун, и чиройли чиқиш учун, чтобы клиентлар доволен бўлиш учун. Ҳамма жойга яна қайтариб айтиб-айтиб кетаман. Яхши материал арзон бўлмайди. Ассалому алайкум, ҳамватанони азиз, бародарони азиз, ба шумо як интернет магазинро тавсия мекунем дар Instagram, дар Турзаҳо мебошад. Марҳамат, бародарони азиз, чӣ намуд дар Турзаҳо бошад? Ҳаста. Пластикӣ, чӯби, оҳани, тахтагӣ, ҳамаш ҳаст, бародарони азиз бемалол муроҷиат карда мешавад магазини бозори калхозобод ноҳияи ҷалолиддин балхӣ бародарони азиз дар рӯи экрани рақамҳошон ҳаст муроҷиат карда мешавад айноми канал калхозобод тв гап занед иншоалло шумо дасти кидка карда метиҳад бемалол муроҷиат кунед бародарон азиз ҳамин канал як дастгирӣ кунед иншоалло дар шумо хизмат мекунем худо хоҳад чизи намуд дар тӯзаҳо бошад нав нав чизоша навор карда мемонем шумода хуш омадем ба канали калхозоботе бародарон азиз ҳамин маъқул шуда бошад видеомон як подписка лайка фаромӯш накунед ассалому алайкум подписчикои калхозобот тв бародарони азиз ба шумо бо як гибки камена нишон медиҳем бародарони азиз манзили мо ноҳияи қабадиён участка фрунзе маҳаллаи навбаҳор ина деҳаи навбаҳор хонаи акаи юлдош омадем як бор шумода нишон дода будем бори на ҳар хел намудош омадааст як панҷ-шаш намуд будааст мисол чӣ хел намудош дар кӯ бошад шумо дозир гап зада меоем видеора тохиша тамошо кунед бародарони азиз ин маълумоти нағз нағзи рӯз ба рӯз бисёр ҳар чиз нағзо буромадаистаед тамошо кунед иншоалло маълумоти нағз мешава салому алайкум ака юлдош нағзшумо тенҷе мадам ака саломати хуб худо ба шукр шумо назе тенҷен ака ака чанд қаши наёмадем хонаи шумо бо корои нав нав шида хеч нес навигари ака булар енда ҳар кигаизе насчин янгилик қилиб борив юрам янгилик бўлиб орад а ўтган сафарда кигаизе мана семечкаларимиз йўқ эди семечка гул хоп семечкаса мана шумо энда семечка бародар азиз семечкаш ҳамин будааст аҳа кейин э, уйдичка катта ikki metrga bir metr haligi uyni ichiga обойлы qilib uyni ichiga уже uyni ichiga ham ishlab chiqaryapsizlar uyni ichiga ham ishlab chiqaryapmiz uni tayyorlashga ulgurmadik nima deydi endi ulgurganimizni qo'yib hozir yaxshi berishga harakat qilamiz yaxshi birodarlar aziz уже дарони хунадам ham хеле гибки камин тайёр кардасан як ба ду чанд узунлиги ики габра холат бародарони азиз ду метр ба як метр дарозиш барои даруни хонам уже тайёр кардаистан бародарони азиз ина шумо дозир нишон медем чи хел тайёр шудаистан хоб буларда квадратлар қандай бўляпти нархлари юлдош ака булар квадрати етмиш сомондан етмиш сомондан а мана семечкамиз дигамиз семечкаси мана шу ина бародарон азиз саксан сомондан саксан сомон квадрат а квадрат метр а буни нечтаси бир квадрат бўлади энди Э, ikkitasi bir kvadratdan o'tadida ikkitasi bir kvadratdan o'tadi birga o'lmish chiqadi standart yaxshi endi jangagi uyni ichiga deganimizga u katta объемli uni kvadrati sal boshqacha bo'ladi chiqarganimiz yo'q nasibda chiqarsak uni ham aytib o'tamiz xudo xohlasa birodar aziz ин квадратик семечкаш to'rt so'mon a sakson ya kvadrati to'rt so'mon inashchi yetmish haft to'rt somon ana bu degan дига намудушам будат бародарони азиз ин парам нишон медиҳем bular shu boshidan boshlab kelaylik tepadan boshlab kelamiz bularimiz hozir teshik toshga bo'lgan teshik toshga ha bular endi bu 18 kvadrat bo'lgan жаңағы ko'rsatganimiz 60 kvadrat bo'lgan buni semechka qora deganimiz har xil nomida bor undan 59 kvadrat zakaz bo'lgan qorasidan tanlagan uyda ichiga uramiz deydi buni esa tashqariga uramiz degan ularni tumbaga uramiz degan Ha. e, kelishtirib berganmiz Yaxshi. Bu dastlabkilar qanday bo'lyapti? Dastlabkilar jo'natishlar. dastlabki endi qaraymiz agar kvadratiga qarab kelishib Ha. haligi qilaveramiz dastlabkasini Xullas, barodaron aziz, agar бисёртар харидор кунад, дастапкаш ҳам мумкин ягон сум ёрдам кунад. Ҳамки мешава, ҳа? ku yak narxosh muallifnikini narxosh chiqindi nakayi misol bunisi qanday kvadrati bu bulam shu yetmish tomondan kvadrat metri ha unisi nima deydi mana mobayngi yosh o'rtadagilari ustidan yurilishi endi birodarlar bo'lishim bo'lganda hech qanaqa ekan bemalol mana bular hop to'qson tomondan mana shu podryad birinchisi sakson somondan birisi yetmish somondan bular yetmish somondan yetmish somondan bular ham esa o'sha yetmish somondan variant bular yetmish somondan a ha yaxshi kvadrati kvadrat metri bizda yana bitta yangilik агар бразилия квадрат ким заказ қилмоқчи бўлса иккита дарваза uchta derazaga bunaqa versachlarimizdan bepul shunday подарка qilib qo'shib beramiz xullas birodarim aziz kasse ayaksada panjoh kvadrat yotar bigira mankeli duta darda se trezada mankeli versachi osha dabarishon qushqada подарка kada medodai endi komplekt darvoza derazani razmerini aytib o'tamiz standart bo'lsa ya'ni bir xil bor katta объемный bo'ladi ular bo'lsa endi u boshqacha bo'ladi standart eshik darvozaga uchta deraza ikkita darvozaga bepul shunday ketadi bepul shunday berasiz подарка bonus hisobida xullas darrov zamonda birodar aziz standart bo'ladi bo'lsa standart chiqadiki yagi bis ba yagi ham xil trezo asam xila misol navat ba yagi navat daro asam misol ham xilida duta darda se trezada ham xil vesasi yo'sha падака када медодааст бародари азиз ин бо аксияи нағз будааст агар айноми калхозобод тв биёянд мисол бо ягон сом арзон мешавад мешава мисол бародари азиз ина тамошо кунен айноми канал гап занем бо иншоалла арзон када мета шумода ина чанд намуд доштад ин до бо намудошон дигар хеле хушрӯ будааст бемоло тамошо кунен ko'chani ustiga urganmiz bir magazinga borib ko'rsatamiz bo'ldi mana variantdan bundami qanday chiqqanini ko'rasiz bu yerga turganga ko'ryapsiz oddiy holatga ko'rinadi qachonki stinaga yopishadi stinaga yopishadi bu вообще boshqacha bo'ladi boshqacha beradi boshqacha bo'ladi мина тамошо кунед о сиз бирон магазинга уро ёпиштирганасиз да ёпиштирганмиз насибса борип кӯрситамиз штоби борип кӯрсин ишонсин ишонсин а яхши бародарон азиз видеоро тамошо кунед ози мерем магазина нишон медем чи хел часпондагием чи хел вид мета барои ҳамун здания тамошо кунед видеоро бародарон то охирша подписка лайка фаромӯш накунед бародарон маълумоти нағз нағз рафтаистай ина бародарон азиз гуфтагии манзилимон омадем ҳамин сари кӯчада ҳамин акамшон задагиан ами девола тамошо кидаин ози пешиши тарафта нишон метем мисол дури чихи фасадни тамошо кида мебинен чихир мебурая ози пеши медем қандай ёлдоштака чӣ малдинга хоб яка нечи квадрат киттака бир игрма олти игрма жети квадрат киткан бир ики квадрат алып келишганбиз да ага арзоноқ берасиз арзонроқ берганбиз o'shaning uchun bu yerda ham o'zimiz urganmiz Ha. usto usto topolmay qiynalib yurganlarga Aha. mana shu birinchi marta urishimiz o'zimizni Aha. mana keyin ko'rib turibsizlar qanday Hmm. chiqqan Ina barodarlar aziz. Hamida xudoshan navzadagi тамошо кунед чӣ хел мебурад. Ина айболошон мошин шо кали керхи қати обам бишафан ҳеч кор намекунам. Мисол гарантияш. Буни квадратini qanchadan dedingiz? bu kvadratni yetmish somondan berganmiz 70 tomondan, ha? yetmish somondan berganmiz o'ttiz somondan endi ағайын үшін әлгі үшін ұрғанбыз нәсіткенде квадрат метрі кішіне ябыштырышыдан жүз сомон жүз сомондан хлас братан азиз як квадрат ша ҳафтод сомони қатӣ часпонда усто ҳақш қатӣ сад сомони квадраташ ғалтидаги клеш лакш надонуш мешада шунде бўладими ина бародарон азиз мисол ози як намуша шумо дар нишон додем бо дигар намушашам ҳаст дар сурат дод дар видео иншоалла нишон дода метавонем тамошо кунем ина чиқил ба зебромадаги پاشت سیر کم باید که سیر تره ده بو افتاپی خانه کم بو؟ افتاپی اون رنگ کشمه کشمه ایده؟ کشمه ایده عبادی خوال ایده عبادی بنا ارگانیزه کنچه بولده؟ بنا ارگانیزه بر افتا لردن اوید ده بر افتا بولده؟ نه نه برادان عزیز یک افتا زیوتر شده سوچه اینه تماشا کدین چه خیلی خوش رو برامده که مثال این مرمین توش بولده بو؟ مرمین توش مرمین توش برادان عزیز کروشکا اینه برادان عزیز تماشا کدین مرحمت Чхил фасад дихшируем броя. Усол харидор клиент, бемалар занзада murojaat qiling inshaalloh Birinchi zakaz topib yetkazdik Yavonga. Yavon a? Hmm, Yavonga uni g'ish varianti tanlagan. Uni usta qilamiz, nasib bo'lsa chiroyli qilib yopishtirib beradigan umiddamiz. Kecha ko'rsatganday sariq и e, sariq emas, sabzi rang, qora rangdan bilamiz variant olib ko'rsatyapmiz o'zi ko'rsatamiz qayerga yopishtirsin bu endi tanlovga bog'liq bo'ladi qanday qilish mana shu uyni mana shu yeriga keyin bunurga zakazchik akalarimiz yopishtirmoqchi ekan buni kaldorlarga nasib qilsa inshaalloh agar zakaz qiladigan bo'lsa shuni o'qib yopishtirib chiroyli qilib beradi bugundan keyin surat muratlarni tashisa sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman inshaalloh g'ishtli variant zakazimiz bor edi jo'natyapmiz bir qancha hammasi zo'r yaxshi chiqqan просто kechga qolib ketdik uni kechib ketdi shuning uchun biz sal ulgurmadik syomka qilishga unga yana boshqa boshqa variantlarimiz bor nasib sizlarni ham chiqarib ko'rsatamiz g'ishli qora nasib bo'lsa ertan biz zakazlar jo'nab ketadi zakazlar jo'natib yuborsak egasi nasib qilsa qabul qilsa ishni yana davom etib ketaveramiz xudo xohlasa biz zakazimiz yavonga ketyapti yavon ябона китада насибсаз зур чиқатдига умед дамиз ана бародарна азиз видеоро тамоша кунем бо видеомо давом мета рози як абои вариант ки гибки камена тарзи тайёр шуданша шумода нишон метем бароданазиз маин қолаб мона чи хел тайёр мешав шумо тамоша кунем хоб ин қолабда қанча тош кеткан буначигака бир ярм калакдан зиёд кеткан ҳамин бародарназиз ҳамин дрени яшикда якним қоп зиёдтар санг рафтага бародарон азиз ин қолабша ko'tarib ko'rsangiz ham o'zi Ha, in og'ir- vazbin og'ir- бародарон азиз ин og'irligi aytib- қолабша ҳозир ина тарзи тайёршам нишон метем шумода хоб бу кили bo'lyapti aka bu klesi Ha, Bu maxsus klesi aha, o'zini ximikatlari qo'shilgan aha, чтобы sho'rga keyin namga и чтобы egiluvchan bo'lishligi uchun baquvvat bo'lishi uchun o'zlarini ximikatlari bor o'shalar qo'shiladi qo'shiladi endi kresh desa birodarlar aziz shartuz qabadonliklar bormi bitta bitta podpiska laykni bosamiz kimki shartuz qabadondan bo'lsa podpiska laykni esdan chiqarib qo'ymanglar aziz birodarlar mana shu akamiz uyda qo'llik mehnat qilishyapti варианти абони дики камен тишктошка заказ шақа урлияпт тишктошан бу қабадондам сарту замун тишктош қабадонда montażyć. Przelazł ostak. Wykamy. Bismillahirrahmanirrahim. Ha tayyorshik. O'zbek bir kartoshka deymiz, kartoshka bilan bir yuramiz. Toshlar betdagi kliga yaxshi o'tirish uchun. Presslanadi. Press. Nima bo'ladi? Press tutasiz. Buni olib endi ustiga chapa qilamizmi? Ne buradan aziz tayyor shud. Deb kamen. 16 kvadrat tayyor bo'ldi. 06 kvadrat ha? Hmm. Ne buradan aziz 06 kvadrat tayyor shud. Issiqqina o'z tandirdan chiqdi. Tandirdan chiqdi, issiqqina. Buni hozir endi avtobusga qo'yamiz quriydi. Xohlang avtobusga, xohlang salqinga. Salqinga. ина бародарон азиз тарзи тайёр шуданашам дидем чӣ хелай мақсад бемалол харидорӣ килен мешава буна моиқа қилиб бемалол юрсаам bo'laveradi Yursa haligi bo'ladi. moshina nimaga kelklar deydi shu bilan yursam bo'laveradi bo'ladi biron tosh posh tushib ketmaydi yo'q endi moykani ham har xili bor aha Э, napori kuchlisi bor Hmm. slavisi bor inishiga qarab urish kerak shunga qarab urish kerak a Ha. yaxshi ина бародарон азиз кор мекунанд кори шонда ҷавоб метаҳанд бақувват мустаҳкам хулас бародарон азиз ҳамин вақте ки гибки камена гирифтен дарунш лаққати клешам хуш карда метенам ки мешавака ҳамаш комплект мисол сад квадрат гирифтен ҳамн течени сад квадрата чанқа лак мерава чанқа кле мерава ҳамуша шумода бепул мекунад баъд мисол мана айтяпти хоҳласам бинисини майли брендо ойлашим специально ол деди ӯша шинай ташаман любойни оламан хоп Кайсын танес? Кайсын танес, сайс танес, оз юкус танес, чтобы... Нима бумаслик учун, ялган бумаслик учун. Тош кетип калады. Мисал мега сарык цвета макул болду. Сарык цвета, ха? Сол мен танлаган, өзүңүз танысыз. Азыр юк көрсөтөсүңбү? Юк көрсөтөм. Мына барадан азыр жаза мен гипке камена як шушта нишон берем шуга да. Азыр ке, энди кышлак шарайты өзүңүз түшүнөсүз. Шундай. Мына барадан азыр азыр болошта оң жакта нишон берем. Bunu Buni qo'lva ish qilamizmi? Aziz. Kimin sokup bile sizi yuvinatı? Az şutkanaklar. Şutkan mı ne yuvaslar bu? Şutkan mı bile? Eh, bakça, ana. Üstüge loya mı kılasız mı? lekin loy bo'lsa chang bo'lsa nima deydi yuvsa bo'ladimi deydiganlar endi bardon aziz aybulov loya qatib tursa tomosha qiling mana loy bo'lsa shuncha bo'ladida qancha bo'lsin endi misol bir xil yosh bolalar devorga ishqalab qo'yishi mumkin shundaymi Bale. mana Xo- xohlasin ha мягкий щетка bilan yursin Xohlasin. xohlasin жесткий bilan жесткий bu palasyozgan shotka ha aha ina barodan aziz tomosha qiling mana agar toshi ketganga mana oq tosh sariga сразу bilinardi ketmaydi mana ketmaydi sari bo'lsa oqqa сразу bilinardi xohlasangiz boshqasini olib yuvib beramiz bir rang просто toshni ranglaganimiz uchun bir qolgan xohlasangiz mana мягкisi мягкисida qilamiz mana мягкиsi mana birodarlar aziz tomosha qiling mana rang ham yo'q bir rang ketmaydi Prosta biz mishalkani tozalaganmiz o'shaning uchun ketdi вақт тошимиз ҷои улутирибди мисол бародар аз ин даста дидем ягон ранг нест инама мегирам тамошо кунин ранг панг вашиб намерава мега рангаш тамошо кунем бародар азиз ина сад фоиз чиқи боша ҳам хеле сода марҳамат бизни яна бир нима айтиб ӯтиб кетамиз ҳалиги квадрат метрни қиммат айтяпсиз деди мана квадрат метрни қиммат айтаиганмиз сабаби ҳар бир тош ҳар бир тош biz o'zbekistondan olib kelamiz bizdagi milk to'sh milki bor milki mhm. shunday qarasangiz o'zi bilinadi mhm. milk to'sh bu tojikiston to'shidan ishlatganimiz yo'q o'shaning uchun nima deydi qo'lim sal do'yib qolibdi hech narsa qilmaydi tojikiston toshini ishlatganimiz yo'q чтобы sifatni yo'qotmasligi uchun и chiroyli chiqishi uchun чтобы klinlar davolim bo'lishi uchun davolim hamma joyga yana qaytarib aytib o'tib ketaman yaxshi material arzon bo'lmaydi biz sizlarga тушунтириш тушунтириш бародарон азиз тамошо кардем мел ки санг будааст худатон биёед тамошо кунед заказ кунед мисол ки бисёртар харидор кардем ана 150 квадрат боша агар шумо дар се треза ва яки биста яки бист треза боша ана навад ба як навад даро боша ду даро се трезада ҳанекеле версачиоша бари дар деразода версачиоша қадар кам мекунад бе пул бу версачиларда нархи қанчада ам буна ӯткан сафар айтиб ӯткан эдак умбис самондан де умбис самондан а погонный метр ҳисобланад ҳозир булар бир метрми бир метрга етар етмас етар етмас хулос мана шу биттаси он беш томон шундайми бародарон азиз агар ҳамин хеле боша ина як донаш понздаҳ сомон будаи шумоза ду дара се трезада бепул ҳам қимет агар аями ака харидорӣ кунем ин аксияи калон рафтиса Mana bularimiz hammasi shoxi bilan kiyilib ketadi. Aha. Gul gulga to'g'ri keladi. Gul gulga to'g'ri keladi. Misol, endi biz har xil svitka qo'yganmiz. Aha. Misol mana ichida girdi sal-sal kesiladi, uzun joyi bo'ladi. Aha. Ko'ryapsiz? Ha, guli to'g'ri keldi. Shoxi o'zi bilan ketadi. Yana birodarlar aziz tomosha qiling. Buni semechka deganimiz ham xuddi shunday shunday bo'ladi buni bir tarafiga bunday kvadratnisi yo'q чтобы bu yoqdagi kvadratga kelib kelib ketaveradi ha tushunarli eshitdingizmi Aha. bular xuddi shunday bular hammasi shu bular shunday kelib ketadi xullas gul gulga to'g'ri keladi gul gulga har taraflama to'g'ri kelib ketadi hmm. Semechkani buni ko'ryapsiz bir tarafida yo'q yoqda yo'q to'g'ri kelib ketaveradi to'g'ri to'g'ri xohlasangiz buni misol variant ko'rsatishimiz uzunasiga ham to'g'ri keladi ko'ryapsizmi pastidan ham balanddan ham to'g'ri kelib ketaveradi to'g'ri bu orasida shopi qolmaydi qolmaydi qolmaydi shu aboyda qanday yopishsa shunday yopishtirib ketaveradi yopishtirib ketaveradi xullas endi buni shop qolish qolmaslik ustoga bog'liq shunday endi ustoni qo'li gul bo'lsa hamma narsa chiroyli chiqadi to'g'ri to'g'ri samgilarni ustoda agar yaxshi yopishtirsa shopi ko'rinmay chiroyli chiqadi shunday хулосам хеле бародарон азиз тамошо кардин агар видеомон маъқул боша яктакта лайка бизанед подписка фаромӯш накунед дӯсти рафиқтонда дар кор боша ҳамада тақсим кунем бародарон азиз ам хеле маълумотро бисёр бинад мисол ози мо ноҳияи қабадиён участка фрунзе деҳаи навбаҳор бародарон азиз тамошо кардем мисол дар рӯи экран рақамоша мемонем ҳатман занг занем бемалол муроҷиат кунем бародарон азиз хушомадем ба канали калхозобод тв